Questo è il numero 2 di via Carrara a Terni. In città tutti si ricordano che fino a qualche tempo fa vi si trovava il carcere. Ora in questi spazi si svolgono numerose attività sociali. Durante la seconda guerra mondiale era presente un rifugio antiaereo ricavato negli scantinati. Quest'anno ricorreva il settantesimo anniversario della liberazione di Terni dal nazifascismo e come succede da qualche anno il rifugio è stato aperto al pubblico. Per l'occasione si è pensato di aggiungere un effetto di luce che desse l'idea dei bombardamenti. Collegando l'illuminazione a LED del rifugio ad un Arduino, abbiamo quindi creato un effetto di sfarfallio della luminosità sempre diverso e che si verifica ad intervalli di tempo casuali. A causa della presenza delle acciaierie e della fabbrica d'armi, Terni ha subito pesantissimi bombardamenti che ne hanno praticamente raso al suolo l'antico centro storico. A partire dall'11 agosto del 1943, infatti, si sono susseguite 108 incursioni aeree. Da qualche anno alcune associazioni di volontariato stanno cercando di rendere fruibili al pubblico i tanti rifugi antiaerei sparsi per la città ed aprirli in occasione della giornata della liberazione del 13 giugno. In questo modo si sta pian piano creando un museo diffuso sul territorio cittadino, praticamente a costo zero per la comunità. Con la fine della guerra il rifugio era stato completamente riempito di detriti e non è ancora stata riaperta la seconda uscita che porta nella piazza adiacente. Hanno contribuito all'evento il gruppo I Pipistrelli della sezione locale del CAI, Blob LGC e l'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.